Maintenant, on va comprendre étude de l'organisation du peuplement animal. Étude de l'organisation du peuplement animal. Alors, il y a ce qu'on appelle observation et récolte. Il y a relevé phonistique. Il se réalise par les moyens de récolte, la fréquence, la densité l'histogramme. Et enfin, il y a ce qu'on appelle répartition verticale. Alors, il y a trois points essentiels, observation et récolte, relevé phonistique, et se réalise par les moyens de récolte, soit la fréquence, la densité, l'histogramme, et aussi la répartition verticale. On va d'abord étudier chaque point à soi. Le premier point سوف نقوم بدراسة ملاحظات الحيوانات والتقاطها observation et récolte des animaux. Alors, quelques techniques d'observation et de récolte. Il est beaucoup plus difficile de faire l'inventaire de la population animale d'un milieu que de faire celui des espèces végétales présentes. إذن هناك صعوبة في إحصاء آه، تعداد ديال الحيوانات في واحد المنطقة معينة على غرار الغطاء النباتي الموجود في هذه المنطقة لماذا؟ لماذا من الصعب على آه، الإيكولوجيين يقوموا بواحد الإحصاء أو تعداد ديال الحيوانات في واحد المنطقة ما هو الوسط بيئي معين على غرار الغطاء النباتي En في les سو دي بلاس كاين هناك انتقال ديال الحيوانات من مكان لمكان آخر سو كاش ne sortent parfois qu'à l'obscurité. إذا كاين واحد النوع ديال الإكراهات من بينها أن الحيوانات تنتقل من مكان لمكان، كاين الحيوانات اللي تخاف تختفي آه، تختفي الأنظار آه، كاين بعض الحيوانات التي تخرج إلا في الظلام إلى آخره بوغ لي gros أنيمو باغ إكزومبل ماميفير وازو بوف être ديتيرميني باغ أوبسيرفاسيون ديريكت يمكن لي نلاحظوها لأنها الحجم ديالها كبير و وتتمتاز بالصوت ديالها وليكوت دو شون وتتمتاز كذلك بالأثار ديالها la reconnaissance de traces, empreintes, débris alimentaires, déjections les petits animaux ça veut dire par exemple insectes sont capturés à l'aide de pièges divers هناك عدة فخاخ متنوعة للقبض والالتقاط هادوك لي بوتي زانيمو. إذا في الأول اقترحنا عليكم observation et récolte كيفية ملاحظة الحيوانات والصعوبة ديال ملاحظة جميع الحيوانات إلا الكبيرة منها وكذلك كيفية التقاط بعض أنواع ديال الحيوانات الصغيرة إذا آه، النقطة الثانية والمهمة كذلك ما يسمى بغولفي فونيس فونيستيك باللغة العربية معناه جرد حيواني شجرة الحيوانات الموجودة في واحد المنطقة معينة relevé معناها جرد الحيوانات أو الأنواع ديال الحيوانات الموجودة في واحد المنطقة أو في واحد المكان أو في واحد الوسط بيئي معين إذا آه، نسمم غولفي فلوريستيك بان غولفي آه، آه، فونيستيك حيت كاين غولفي فلوريستيك فلوريستيك معناه نباتات غولفي فونيستيك معناه خاص بالحيوانات غولفي فونيستيك il se réalise par les moyens de récolte كاين هناك وسائل لالتقاط الحيوانات من بينها البوكال فيلي Fauchoir. Euh, filet à plancton, aspirateur euh, à bouche, parapluie japonais, euh, d'autres pièges. Il y a plusieurs types de pièges. Alors, matériel de capture des animaux, Il y a piège à insectes, piège sur les écorces et piège dans l'air. إذن هناك تنوع ديال الفخاخ من أجل التقاط بعض الأنواع من الحيوانات. Il y a ce qu'on appelle la fréquence. على تواجد الحيوانات في واحد المنطقة معينة بشكل وفر بشكل أبوندون بشكل مو... وفير La fréquence il y a la densité la densité التعريف ديالها بحال هالشكل la densité d'une population appelée aussi abondance معنى وفرة peut être définie comme le nombre d'individus d'une espèce par unité de surface et de volume. الكثافة الكثافة ديال الحيوانات كمثال ديال الكثافة ديال السكان في الجغرافيا. إذن هناك غولفي بالنسبه للجرد ديال الحيوانات يا اما تي تيكون على شكل التقاط اي نصب الفخاخ لهاد النوعيه ديال الحيوانات بدون ضرر bien sûr. وكذلك آه، la fréquence معنى تواجد ديال الحيوانات بشكل مكتف في واحد المنطقه معينه لا دونتي لا دونسيتي معنى كثافه ديال الحيوانات في واحد المنطقه معينه اي ليستوغرام un histogramme. Ah, veut dire simplement exploitation du résultat de l'étude statistique des animaux et de détermination des espèces animales des caractéristiques des milieux. Ah, voilà, l'histogramme, ça veut dire fréquence et histogramme de présence des espèces animales. Et دي ستاتيستيك دراسة ديال الكثافة ديال ديال الحيوانات وكذلك التردد أو تواجد ديال الحيوانات بشكل كثيف الوغ euh, في الاخر نقطة ريبارتيسيون فيرتيكال تعرفنا على ريبارتيسيون هوريزونتال Alors, répartition verticale. Alors, c'est une sorte de strate arborescente et arbustive strates herbacées, minuscules, mammifères, insectes, amphibiens, strates souterrains, épongés, animaux, fouisseurs et microphones du sol.